10 ejemplos de presentación en español por profedl.es Me llamo Romina Jiménez y tengo 26 años, soy argentina. Vivo en Buenos Aires en la avenida Callao al 2637, tercer piso, departamento A. Mi código postal es el 1428. Mi número de teléfono es 4812-8749. Mi correo electrónico es rjiménez88 Me llamo Alberto González Moreno y tengo 27 años. Soy español, madrileño concretamente. Vivo en la Avenida del Mediterráneo número 14, portal 3, primero C. Código postal 28007. Mi número de teléfono es el 915514860. 4860 y mi correo electrónico es albertogm.gmail.com. Hola, mi nombre es Susana Tintaya Maldonado, tengo 34 años y soy de Perú. Vivo en Lima, en la calle Las Flores 147. Mi código postal es Lima 18. Mi teléfono es el 954-4567 y mi correo electrónico es pulgarcita.gmail.com. Me llamo Nancy María Rodríguez, tengo 22 años, soy dominicana, vivo en Santo Domingo, en la calle Leopoldo Ramírez número 4. Mi código postal es 10326, mi número de teléfono es 829-565-2530 y mi correo electrónico es nmaria.hotmail.com. Hola, me llamo Carlos Álvarez, tengo 32 años, soy colombiano y vivo en Medellín. Mi dirección es carrera 28, número 4325. Mi código postal es 05128. Mi teléfono es 574-5312. Mi email es carlos-álvarez arroba Hola, me llamo Pamela López, tengo 30 años y soy chilena. Vivo en la calle General Jofré 486, departamento 303, en Santiago Centro. Mi número de celular es el 09 54 45 49 99. Y mi correo electrónico es pamela.lopez.gmail.com. Hola, me llamo Elena Fernández Rocha. Tengo 28 años y soy uruguaya. Vivo en Montevideo, en la calle San José 1420, quinto piso, apartamento 502. Mi código postal es 11100. Mi número de teléfono es 908-374-164 y mi correo electrónico es lfernández9 arroba adinet.uy. Hola, me llamo Saúl Huerta Picos, tengo 33 años y soy mexicano. Vivo en la calle cerrada de San Antonio, número 25, interior 101, en la colonia Ciudad de los Deportes de la delegación Benito Juárez, con el código postal 03710 en la Ciudad de México. Mi teléfono es 55 38 55 62 10 y mi correo electrónico saúl-huerta hotmail.com. Me llamo Rosa Ortiz Martínez. Tengo 26 años y soy española. Vivo en Jaén, en la calle del Horno número 41, portal 6, primer piso. Mi código postal es 23007 y mi número de teléfono es 953 26 87 94. Mi correo electrónico es rosa-89 arroba hotmail.com. Me llamo María Teresa Camargo, tengo 54 años, soy de Colombia, vivo en Bogotá, en la calle 127, número 1918. Mi número de teléfono es el 615-1641 y mi correo electrónico es m.camargo.yahoo.com. Gracias. Más materiales en profedl.es y en el canal de YouTube.